Objection! Любишь? Люблю. Докажи. Докажу. Настанешь звезду. Нет, иди в попачку. Розы живут на возе, пацаны в поносе, а мы мешали любовь с табаком.